我所闻，心字深深，日走月沉。某一处，新宵孤立，剑心依然。但见他，双肩雪海中蹒跚背负黄昏，却转身，几杯人间沙尽青春。 云作云动，酒坛捧月，春葱。玉笛皆是小舟琵琶，曾添风。聚散有心，结账少年，揽才来日重。歌到珍重，或老来再重逢。 see